ليش عندي احساس انه بيطلع لي شيء عود الحين؟ لونج زين انه في امو على كيفي امو خايف على امو هاي وايد سريعين في الحركه اوف ما طلع لي في وايد منهم موت حبيبي موت حاليا الاي اي مو كلش ذكي في اللعبه تشوف ان الاعداء مو متعبين بالمره في شيء هني اوكي امو امو اعتقد هاي دربي في ما تصج The device. This was an old cosmodrome. There's got to be something we can fly out of here. لا كيف آه، قاعد ندور طيارة عشان نطير من هني Incoming! اوب في شيء What is that? What is that? شنو اي ام بي؟ صار شيء ما ادري شنو بالضبط Fallen ships! This close to the surface! Move! und wir laden und oh. جنتين في نوع اقوى شوي انه هاي يطلق كهرباء اوكي الفاندل فعندك شوف حاليا نوعين ال Vandal نوع والدريد نوع اوه في وايد منهم اوكي اوكي هذا السالفه كذي تعال اقول اقول موت حبيبي موت انا اللي بموت وينه وينه وينه شت شنو ذي؟ طلعوا لي طيارات كان سموت هني يعني اتوقعوا عادي شيء طبيعي جدا كانت واحد في تعال انا بشوف شو يصير لذا العداد اللي تحت هاي الاخضر طول انا بلفل بس بعرف شو بحصل لفلت You can upgrade one of your abilities خلنا نضرب option خلنا نشوف شلون الله احلى شيء عندي Okay, level 2, your abilities come from subclass. Choose the available subclass. Uh -huh. Vortex. Grenade. اوكي فيعني يا Sunslinger او Voidwalker شلون ابدل بينهم اوكي شريتها هاي الوان فحصلت حركه حق الالوان حاليا المفروض خلينا نجرب I'm picking up signs of an old jump ship. ما شفتها بالضبط بس مثل الفراغ ابجريد unlocked. ادري توني مسوينا انا سويت unlocked. بجرب ال grenade هذه حصلته اوه خلص كيفي عداد يفول فمو طيب، على كيفي استعمله مثل ما تشوفون على يسار الشاشة آه في شيء قاعد يفول شوي شوي هو ال special ability حقي انا ما اعرف شكله بالضبط خليه يفول وراح اجربه على بعض الاعداء حصلت grenade فالحين خلينا نجرب اوكي ثاني جرينيد اوكي فهم قاعد قاعد يصير لهم شيء كنا رئيس دبل كابتن مكتوب عليه اعتقد هاي بيكون اقوى منهم لكن ما تراح بس خلص ما كان وايد قوي يعني آه. موت تأقلتهم جميعا انا مساء قاعد يضربوني ما تشوف روحي تعور يعني وين راح؟ تو هني كف شاب انت الرئيس ما اعطاني شيء فاتت خلصت اول دور هاي شخصيتي في البداية شكلها غير Hasn't made a jump in centuries. We're lucky the Fallen have completely picked it clean. Will it fly? I can make it work. Okay. It's not going to break orbit. It just may get us to the city. اللي ما اعرف الصوت هاي بيتر دينكلج حق ال- الممثل اللي في جيم اوف ثرونز الصغير وبجيت آه، اشتهر اعتقد وايد Bringing you in. جيم اوف ثرونز وحتى صار حتى صوته اخذوه في اللعبه الحين فهو الجوست You can come back for them when you're ready. Let's get you home. continue. Okay, Allah. الحين راح نروح حق الترافلر اعتقد المدينه الاساسيه في اللعبه هي تحت الترافلر بتكون هنا البشر كلهم متجمعين وهنا آه بيكون مثل المدينه الام حق اللاعبين Welcome to the last safe city on Earth. The only place the Traveler can still protect. It took centuries to build. Now, we're counting every day it stands. And this tower is where the Guardians طبعا هاي البارت كلها ادت اوت يعني اوكي